Hola, amigos de YouTube. Perdón por no, que no hable. Es que me que buscando el juego y Bueno, vamos a hacer power con shows

Thank you. うん。 Thank you.

Thank you. Yeah.

Thank you. Thank you. Thank you.